Иоанна 3,16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную В цьому віршику говориться, що Бог послав свого Сина єдинородного, щоб ми мали життя вічне з Богом на небі. Амінь.